Është tradicion, është traditë e shtëpive të mëdha gjirokastrite. Unë duke qenë se jam rritur kështu, tashmë e kemi një paketë për grupet e turistëve që vijnë dhe kjo është As politike, ne jemi në një akt të pastër dashurie. Që këtu në Gjirokastër është më e rëndë, ka më peshë ky akt se kudo tjetër, është e gdhendur në gur. Është e gdhendur në zemrat tona, sepse kjo kala që mban gjithë peshën e historisë së qytetit, të qarkut, kjo kala mban një peshë botërore, sepse guri në Gjirokastër është trashëgimi botërore. Prandaj është një akt dashurie dhe deklarata Të tilla në Gjirokastër janë globale. Janë të thella sa ç'janë të thella themelet e Kalasë, edhe sa ç'është e pasur gjithë kultura, gjithë historia, po sidomos ka një vulë dhe më të rëndësishme. Kjo vulë quhet shpirti gjirokastrit. Edhe unë besoj që ky shpirt Të ka markuar, të ka shenjuar kaq fort, saqë kur ti vendose, i dashur Luigi, që të zgjedhesh Gjirokastrën, të parën, për të vendosur gurin e themelit të një bashkimi tashmë miqësor dhe shpirtëror me Shqipërinë, përpara se sa të largohesh në detyrën tjetër, nuk e bëre për të na bërë qejfin ne. E bëre sepse ti tashmë ndjehesh ashtu siç vetë ke thënë, një gjirokastrit. Edhe ne të ndjejmë ty pjesë të familjes tonë gjirokastrite. Edhe me këtë përkatësi që sot në fakt ne vetëm e formalizojmë në një ceremoni që na bën të gjithëve të jemi shumë emocionalë, ti ke marrë gjithashtu dhe pasaportën e qytetarit të botës. Ti mendoje se ishe qytetar i botës meqë ishe një diplomat edhe je një diplomat europian, një diplomat europian gjithmonë e më lart në karrierë, po qytetar të botës me shpirt e me zëmër sot të bën ty Gjirokastra duke të bërë pjesë të trashëgimisë tonë kulturore. Jam e bindur për një gjë, që ne kemi fituar me Luigi Sorekën një mik shumë të sinqertë kur na ka folur se si mund t'i bëjmë gjërat më mirë, një vëlla që na është gjendur në momente të vështira në Gjirokastër dhe në të gjithë Shqipërinë, dhe Ndoshta historia do ta tregojë, por unë sot për sot e them me bindje që Luigi e ka pas gjithmonë të vështirë të ndajë diplomatin nga njeriu, diplomacinë nga vëllazëria dhe ka ditur në mënyrë mjeshtërore, njerëzore dhe profesionale që vëllazërinë ta vëjë në shërbim të diplomacisë. ndërsa diplomacinë ta vëjë në shërbim të njerëzimit, të kësaj pjese të njerëzimit që na takon ne të kemi në Shqipëri edhe sidomos këtu në Gjirokastër. Ëm ne mezi presim që Luigi të na rikthehet jo vetëm për punë, por të na rikthehet si vizitor, si turist, si mik, Edhe sot do t'i japim, po këtë e bën kryetari i bashkisë, të gjitha mjetet e mundshme që ai këtu të kthehet gjithmonë siç kthehet njeriu në shtëpinë e vet. Ti Luigi je një gjirokastrit evropian sepse ti ke dhënë i pari markën Evropa është këtu, sepse këtu është Evropa. Shumë faleminderit, ne të duam shumë dhe siç thashë këtë akt dashurie normalisht shkruhet nëpër regjistra, regjistri ynë janë themelet e Kalasë të Gjirokastrës. Unë fola si gjirokastrite, por në fakt Unë jam pjesë e një skuadre, një numër shumë i vogël i të cilës ndodhet këtu sot. Sepse kaq është kubeja që na mbante sot, por ne përfaqësojmë shumë më tepër. Ndonëse si gjirokastrite, pak më parë zonja më ftoi edhe si deputete. Edhe të gjithë bashkë, secili në rolin e vet, Kryetari i bashkisë, prefekti, kolegë bashkëpunëtorë, komunitetet fetare, shoqëria civile, kryetarët e bashkive që janë këtu, Këshilli i Qarkut, të gjithë kemi luajtur secili rolin tonë. Por ne kemi pasur dhe kemi një shok shumë të mirë, njeriun më të rëndësishëm të skuadrës sonë politike, qytetare dhe kulturore, Që është, në fakt, jo vetëm shoku im më i mirë, por shoku më i mirë i të gjithë gjirokastritëve. Edhe që sot ka ardhur jo thjesht në detyrën e deputetit, as të drejtuesit politik, por ka ardhur si një mik i të gjithëve ne, si një gjirokastrit me shpirt e me zemër. Se gjirokastrit mund të lindësh, unë kam lindur gjirokastrite, nuk kam asnjë meritë, Ama ata që e zgjedhin Gjirokastrën si puna jote Luixhi, edhe si puna e Bledi Çuçit, ata janë gjirokastritë me zemër. Bledi Çuçi! Sigurisht që në këto raste të flasësh mbas Mirelës është çikë e vështirë, sidomos kur shprehet dashuria. Ju të gjithë e dini këtë. Po Unë në fakt dua të ndaj vetëm disa momente që kanë shënuar marrëdhënien tonë gjatë këtyre viteve që Luigi ka shërbyer si diplomati më i lartë i Bashkimit Europian në Shqipëri. Tashmë dihet, është bërë e njohur, dihet botërisht që diplomatët në Shqipëri vijnë duke qarë dhe ikin duke qarë. Vijnë duke qarë se thonë o bo bo ku do shkojmë se nuk e njohin Shqipërinë, ça na gjeti, ça i kemi bo ne Zotit që na çojnë në Shqipëri e kështu me radhë. Këto janë fjalë që i kam dëgjuar nga diplomatët kështu siç po i them. Dhe ikin duke qarë sepse mbasi bëjnë misionin e tyre në Shqipëri, ndihen shumë më komodë se ç'janë ndjerë në çdo vend që kanë shërbyer jashtë vendit të tyre. Mendoj që me Luixhin ka ndodhur jo vetëm kaq, por shumë më tepër se kaq. Kam pasur fatin që të jem ndoshta zyrtari më i parë më i lartë ose ndër të parët më të lartë që kam takuar Luigjin kur ka ardhur në Shqipëri. Dhe ne në atë kohë ishim, unë isha deputet, isha bashkëkryetar i Komisionit për Reformën elektorale bashkë me Oerd Bylykbashin nga opozita dhe ditën e dytë në mos gaboj mbasi mbrin në Tiranë Luigi troket ke dera ime. Dhe të them drejtën menjëherë pashë një ambasador ndryshe. Ishte surprizuse që Dita e parë e punës të një ambasadori fillonte në një tryezë ku ai u ndje sikur kishte dhjetë vjet që rrinte me mua dhe me Oerdin. Kjo dhe për shkak sepse e njihte Shqipërinë edhe më përpara, por edhe për natyrën e tij si një diplomat I një kalibri ndryshe nga diplomatët e ftohtë që ne shpesh hasim në punën tonë. Dhe menjëherë patëm një sinergji, e cila sigurisht vazhdoi edhe u shndërrua në një miqësi që unë besoj do jetë përgjithmonë. Momenti i dytë ka qenë në një periudhë shumë të vështirë, ka qenë mbas tërmetit të vitit dy mijë e nëntëmbëdhjetë, unë sa isha zgjedhur nga apo emëruar nga qeveria si komisar, për përballimin e pasojave të tërmetit dhe një nga personat e parë që më ka marrë në telefon dhe ka ardhur në Durrës për të takuar ka qenë Luigji. Dhe me Luigjin ndoshta shumë pak veta e di, po në qoftë se Shqipëria ka pasur një sukses të jashtëzakonshëm në bërjen e një konference donatorësh jo të zakonshme, ku tashmë e dimë të gjithë që u morën mbi një miliard euro ndihma për të përballuar tërmetin nga partnerët tanë ndërkombëtarë, një rol të rëndësishëm ka luajtur dhe Luigi. Që ditën e parë ne kemi sinkronizuar me Luixhin të gjithë veprimet në mënyrë që paralelisht me përballimin e gjithë asaj dhimbje, me strehimin e gjithë njerëzve që kishin mbetur jashtë, me koordinimin e gjithë ndihmave që duhet të shkonin aty ku duheshin e edhe të merrnin sa më shumë për të përballuar situatën, ne kemi koordinuar punën për të bërë një dokument shumë të rëndësishëm që ishte dokumenti kryesor që Shqipëria u paraqit në Konferencën e Donatorëve, siç ishte dokumenti për përballimin e pasojave të tërmetit. Dhe ka qenë një partner i jashtëzakonshëm. Dhe hera e tretë është pak më më artistike do thoja, sepse kemi qenë në një fermë ku ishin mbjellë domate dhe unë isha ministër Bujqësie, të dy bashkë me Luixhin kishim shkuar atje ku nëpërmjet asaj ferme ne do prezantonim të gjithë skemën që Bashkimi Europian jep për mbështetjen, gjithë grantin që jep për mbështetjen për bujqësi dhe në një moment të caktuar, kur unë isha plotësisht një ministër bujqësie emocionalisht dhe përsa i takon pozicionit politik, vendndodhjes në fermë me domate, pra i kompletuar si ministër bujqësie, Luixhi më nxjerr telefonin, thotë Ti je bërë ministër i Brendshëm. Dhe dhe habia ishte shumë e madhe aq sa na kanë fiksuar edhe kamerat, edhe edhe unë pastaj e ktheva në një kartolinë ku thashë që këto janë fermat shqiptare që hyn ministër Bujqësie dhe del ministër i Brendshëm. Dhe kjo falë edhe Bashkimit Europian. Kështu që kemi pasur shumë momente të cilat na kanë lidhur shumë edhe nga pikëpamja emocionale dhe njerëzore, jo vetëm nga pikëpamja zyrtare. Dhe ajo që vlerësoj te Luixhi është pikërisht kjo, që Luixhi di të japë edhe si njeri për të ngritur një marrëdhënie sa më të mirë dhe për të pasur një rezultat sa më të plotë për të arritur qëllimet e përbashkëta, qoftë të Luixhit si përfaqësues i Bashkimit Evropian, qoftë për mua si përfaqësues i qeverisë shqiptare. Madje, u lidhëm aq shumë sa i lejuam vetes që edhe të anoheshim herë pas here. Nuk e di se do e përkthesh ti anohesh, po ok. I lejuam vetes edhe të anoheshim. Po në fakt ishte një anim që tregon që Misia është e vërtetë. Kështu që unë jam i bindur që Luigi dhe dhe me të thënë të drejtën ë e zhvendosa gjithë agjendën time që kisha sot pra. E zhvendosa sepse ë e ministrit të brendshëm, ok, po. Ë sepse ë mendoj që ë Personalitetet si Luigi e meritojnë që të respektohen ashtu siç dimë ne shqiptarët të respektojmë. Kështu që ne do humbim një ambasador shumë të mirë me ikjen e Luigit. Edhe unë do humb një partner si ministër me largimin e një ambasadori si Luigi, por jam i bindur që Unë dhe ju bashkë dhe Gjirokastra ka fituar një mik të përjetshëm. Faleminderit dhe urime për gjithë kontributin. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur sot për t'i dhënë titullin qytetar nderi i Gjirokastrës ambasadorit të Bashkimit Europian në Shqipëri, zotit Luigi Soreka. Ndoshta për një diplomat karriere si ai që pas pak ditësh do të nisë një tjetër detyrë të rëndësishme ndërkombëtare, ky titull mund të duket disi i vogël e i pazakontë. Por në fakt është shumë domethënës dhe plotësisht i merituar. Domethënës sepse nuk bëhet qytetar nderi i një qyteti të çfarëdoshëm në një vend të radhës ku ka shërbyer si diplomat për një mandat. Gjirokastra është një qytet i përbotshëm, pasuri e trashëgimisë botërore, që disa e njohin prej Ismail Kadares, të tjerë përmes UNESCO-s dhe shumë e shumë të tjerë e kanë ndjerë nga afër magjinë e këtij qyteti. Mes tyre, edhe Luigi, i cili u dashurua me këtë qytet prej ditës së parë kur e vizitoi Dhe vazhdon akoma ta ketë për zemër. Aq shpesh ai ka qenë në Gjirokastër, sa me axhendë zyrtare por aq edhe privatisht, për ta njohur në të gjithë dimensionet, sa me siguri, as ai vetë nuk i mban mend të gjitha herët. Vlerësimi që i bëjmë sot është një mirënjohje e madhe për të për gjithçka që ka bërë në këto vite, për të na mbështetur me projekte konkrete, zhvillimore të financuara nga Bashkimi Evropian, por edhe për promovimin e qytetit si destinacion i pashmangshëm turistik për këdo që vjen në vendin tonë. E nderojnë gjithashtu edhe për rolin e tij të çmueshëm si avokat i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dikush mund të thotë që këtë e ka pasur detyrë funksionale ta bënte në fakt. Edhe kjo është e vërtetë, por në rastin e Luigi Sorekës, mbështetja e tij për shqiptarët e ka kapërcente petkun e diplomatit. E bënte këtë edhe si një italian që do të shohë mirë e të përparuar fqinjin e tij në anën tjetër të Adriatikut. Kaq shumë i lidhur sa ambasadori ish me qytetin tonë, me siguri e ka mësuar shprehjen emblematike Po the Gjirokastra i ke thënë të tëra. Prandaj është sot këtu për ta tërhequr vetë vlerësimin që ne i bëjmë dhe që s'ka dyshim se dhe ai vetë e di që ky është vlerësim i veçantë që merr nga Shqipëria përpara se largohet. Mali me mal nuk takohet themi ne shqiptarët, njerëzit po. Ndaj dua të besoj se ambasadori do të do ta kemi sërish në Gjirokastër në të ardhmen, pavarësisht se do të nisë një detyrë të re larg vendit tonë. Ky qytet është i tij dhe e mirëpret në çdo kohë. Miku im Bledi kur më takoi te hyrja e Kalasë më tha s'të kam parë ndonjëherë të veshur kështu për ceremoni. Në fakt sot unë kam pjesën e ceremonisë dhe pjesën e protokollit, unë ftoj edhe kryetarin e Këshillit Bashkiak zotin Profesor Lali Asani, Lali. Këshilli Bashkiak Gjirokastër me vendim numër tetëmbëdhjetë datë dhjetë i tretë e njëzet e dy, i jep Ambasadorit të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri zoti Luigi Soreka titullin Qytetar Nderi i Gjirokastrës me motivacionin Mik i shtrenjtë i Gjirokastrës dhe Shqipërisë, i cili me përkushtim, dashuri e angazhim konkret frymëzoi, ideoi dhe mbështeti projektet evropiane që promovojnë zhvillimin e turizmit, kulturës, Normally ambassadors should not be speechless. Zakonisht një ambasador nuk duhet të mbetet pa fjalë. But I am. Po ja që pa fjalë kam mbetur. I am because sepse. Sepse is one of my favorite word in in Albanian. Kam mbetur pa fjalë sepse, dhe meqë ra fjala sepse është një nga fjalët që më pëlqen më shumë në gjuhën shqipe. Because of the presence of true friends in a place that I fell in love since day one I arrived here. Sepse këtu jam në praninë e disa miqve të mi të vërtetë e të dashur, në këtë vend me të cilin unë u dashurova që prej ditës së parë kur erdha. I decided not to prepare any speech because I wanted to follow the emotions that these days would have given to me. Vendosa që të mos shkruaja dhe të mos bëja fjalim sepse thashë më mirë të flas nga zemra duke parë të gjitha ato emocione që do më vinin ndërkohë që do të ndodhte ceremonia. But now there are so many that I don't know where to start. Po tani aq shumë emocione, aq shumë mendime sa nuk di nga t'ia nis. So I will start from the start. Kështu që do ta filloj nga fillimi. There is one word in Albanian that I particularly love, it's zemër. Është një fjalë në shqip që mua më pëlqen shumë dhe është fjala zemër. And I think this tells a lot about me as a person. Dhe besoj që kjo flet dhe thot shumë edhe për mua, për personin që jam unë. Uh, below the the the facade of the ambassador there is as I like to be called just Luigi. Sepse pas kësaj fasade të një ambasadori, ekziston edhe ajo që unë kam qejf kur e dëgjoj, Luigi. And since day one I've tried to approach my new task in this amazing place exactly like this, as Luigi. Dhe që prej ditës së parë që kam ardhur këtu jam përpjekur që detyrën time, mandatin time, tim ta kryej pikërisht kështu si i tillë, si Luigi. Of course having the position of EU ambassador give you some assets and powers so I told to Luigi be Luigi but use the power that come from your job. Sidomos kur je ambasador i Bashkimit Europian në një vend, ke edhe avantazhe, disa gjëra më tepër ndoshta. Po unë i thashë vetes, fola me Luigjin dhe i thashë, Luigji, këto gjëra t'i përdorësh natyrisht për të mirën. The power not for me, but the power for the people that I would have met during this journey. Dhe këto jo për mua, po për të gjithë ata, të gjithë ata persona që unë kam takuar gjatë këtij rrugëtimi. The Kryetare is right, I am Italian, I am Napolitan, so I definitely need at home here and I recognize in the eyes of the Albanian the same eyes of my own native place. Dhe Kryetari ka të drejtë në fakt kur thotë që unë jam Italian, unë jam Napolitan dhe këtu vërtet jam ndjerë si në shtëpinë time, sepse në sytë e shqiptarëve, unë kam parë sytë e të gjithë italianëve, napolitanëve. And I felt another, an additional responsibility towards the Albanian because of this strong link. Dhe për shkak të kësaj lidhjeje kaq të fortë, unë kam ndier më shumë përgjegjësi për Shqipërinë dhe shqiptarët. One moment where I, when I felt very strong this responsibility was the tragic moment after The Earthquake in November twenty nineteen. Dhe momenti për shembull kur e ndjeva shumë këtë përgjegjësi ishte momenti kur ndodhi tërmeti i nëntorit të vitit dy mijë e nëntëmbëdhjetë. Bledi mentioned the role that we have played, I will never forget that at four at four forty five that morning I received a phone call of the prime minister and I put myself in motion immediately to help this beautiful country at this in this difficult moment. Bledi në fakt e përmendi në fjalën e tij, por sinqerisht që kur më ra telefoni në orën katër e njëzet e pesë të mëngjesit atë ditë, vendosa që të gjitha emocionet e mia, gjithçka timen, ta vija në dispozicion të të bërit më të mirën e mundshme për këtë gjë. At seven o'clock we already launched the civil protection mechanism and in the afternoon the first experts were already in Albania. Dhe kaq shumë u impenjua menjëherë sa që nga ora katër e njëzet e pesë dhe deri në orën shtatë të mëngjesit kishte ndodhur për shembull fakti që ne krijuam mekanizmin e mbrojtjes civile dhe pasdite erdhën në Shqipëri pikërisht anëtarët e parë të këtij mekanizmi të mbrojtjes. But this for me was not enough, I wanted to be on the ground next to the people that needed support more than ever, so I spent the the days after in Durrës in Thumanë, in Laç, and everywhere there was a need. Po për mua kaq nuk mjaftonte dhe nuk mund të mjaftonte, prandaj të gjitha ditët e tjera, ditët në vijim, së bashku me kolegët, ne ishim gjithandej në të gjitha zonat e prekura nga tërmeti. This is what I call a sense of duty and responsibility and this comes from The proximity that I feel towards Albania. Dhe kjo vjen pikërisht nga ajo që unë ndjej, nga ajo ndjenja e madhe e përgjegjësisë. Dhe kjo, më vete, vjen nga fakti që unë ndjej një afërsi shumë të madhe me Shqipërinë. This will stay with me forever. I will be traveling uh, all around the world in my new function, but I will always uh, have uh, Albania in my zemër. Ëm sigurisht kjo ceremoni e sotshme, kjo që bëmë ne sot këtu do të ngelet me mua dhe në kujtimet e mia për të gjithë jetën. Në detyrën time të re unë do të udhëtoj në të gjithë botën, megjithatë ky moment do të mbetet në zemrën time. And of course Gjirokastër. Dhe sigurisht Gjirokastra. Something happened to me when I arrived in this place. Nuk e di, po diçka çoç më ndodhi kur erdha në Gjirokastër. A click something, I don't know, probably is because I've I'm surrounded in great beauty in my country and I was surrounded. My great beauty here. Diçka e madhe ndodhi, nuk di si t'ju them, një kimi, ndoshta nga gjithë kjo bukuri këtu, sepse ndoshta dhe unë në jetën time kisha qenë i rrethuar nga bukuritë dhe këtë doja. But I think it's also a question of person, let's be frank. The three persons that are here today are among what that I call, if I may, outside diplomacy friends. Dhe megjithatë, megjithatë, duhet të them që nuk ishte vetëm kjo gjë dhe nuk është vetëm kjo, sepse në fund të fundit, gjithçka që na hyn në zemër ka të bëjë me ata persona të rëndësishëm në jetën tonë. Dhe pavarësisht diplomacisë me të cilën unë flas shpesh, dëshiroj të them që tre personat që janë këtu përpara janë vërtet miq shumë të mirë të mitë. Friends because of the moments spent together outside politics, outside EU funded project, because at the end of the day this is what matters. Miq për ato momente që ne kemi kaluar së bashku jashtë politike, jashtë atyre diskutimeve të mëdha që kemi bërë për projekte nga më të ndryshmet, sepse në fund të fundit kjo është gjithçka që është më e rëndësishme. So I want first of all to thank the three of you for your friendship that I will I'm treasuring and I will bring with me wherever I will go it will it will warm my zemër. Dhe së pari më lejoni t'ju falënderoj ju të treve për për miqësinë tuaj, për ngrohtësinë që më keni dhënë, sepse këtë miqësi të tuajën unë do ta mbaj si thesar në zemër dhe kudo që të jem do ta kem me vete. This place is a star in the firmament of Albania. Dhe ky vend ku ne jemi është në fakt një yll në yjësinë e Shqipërisë. Protect it, embrace it, improve it, make it the the make it the the beauty that it is. You are on the right way and this place can become really a a special place for many many other people other than me. Prandaj mbrojeni, vëreni në zemër, përmirësojeni që ky vend të bëhet nëse është e mundur edhe më e bukur, më i bukur se ç'është për të gjithë ata që do të vijnë në të ardhmen ta vizitojnë atë. I don't want to keep you here too long but my kryetar, now I can say no, my. Nuk dua t'ju mbaj shumë gjatë këtu, por gjithsesi kryetari im, sepse tani është dhe kryetari im. There is a there is something that I learned about Gjirokastër which is When you go around the streets of Gjirokastër everybody smiles at you. Mësova një gjë sa herë kam ardhur në Gjirokastër në fakt, që kur del rrugëve dhe kalldrëmeve më saktë të Gjirokastrës, të gjithë të buzëqeshin, të flasin me ngrohtësi. Probably because I smile at them. Ndoshta edhe sepse edhe unë u buzëqesh atyre. But that's the nature of being a Mediterranean feeling at home. Po ja që në fund të fundit ky është karakteri i një mesdhetari që ndjehet si në shtëpinë e vet këtu. So, Europa është këtu, sepse këtu është Europa. And I have to thank Mirela for this, because The slogan of my campaign was stopping at the beginning Evropa është këtu, but I felt there was something missing. Dhe për këtë në fakt dëshiroj të falënderoj Mirelën, sepse si slogan të kësaj fushate timën, ne kishim zgjedhur vetëm Evropa është këtu dhe mbaronte aty, pikë, por mua kisha ndjesinë që diçka mungonte. And I think from the pride of having been Minister of Culture, she said, Sepse këtu është Evropa. Dhe Mirela, duke qenë dhe si Ministre e Kulturës edhe si akademike, tha, Sepse këtu është Evropa. And this has become the slogan of the campaign from that moment onwards. Dhe kështu sloganin e fushatës tonë e bëmë fjali të përbërë me dy pjesë. So I want to thank you all, I want to thank the municipal council, I want to thank my kryetare, the two minister friends for having given me such a uh, an extraordinary uh, uh, honor. Kështu që më lejoni që t'ju falenderoj të gjithëve, të falenderoj po ashtu edhe këshillin bashkiak, kryetaren, natyrisht, dy ministret, po në fakt miqtë e mi, që sot më keni nderuar me këtë nder që mu bë sot. And I will go around in the world just mumbling in my head Një herë gjirokastrit, përherë gjirokastrit. Dhe kur të shkoj nëpër botë, gjithmonë do kem në mendje fjalën Një herë gjirokastrit, përherë. Shumë faleminderit. Ule, ule para, ule para. por di më mirë zemrën e jep kur miq të mirë largohen për punë të mira që bëjmë për Gjirokastrën, për qytetin, për Shqipërinë. Në shenjë falënderimi, për të gjitha që keni bërë për vendin tonë, për qytetin tim dhe tuaj, është një dhuratë simbolike.